ये ये युद्ध हुआ था उसमें कल्कि जी का यश और सारे धाम का विशाल सेना के साथ पढ़ने घमासान युद्ध हुआ युद्ध तो में लड़ाई में थोड़े वीर सैनिक मारे गए और वीर नगरी में कीटक नाम से आक्रमण करते हुए आपस में लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं और युद्ध हो रहा है घमासान युद्ध होकर उनके पैरों में हाथों में घायल हो रहे हैं इस प्रकार से घमासान युद्ध का वर्णन नहीं कर सकते इतना घना घमासान युद्ध है कि वो जो है नगर पूजापुर सेना में से आगमन हुआ और उनको प्रधानता से करते थे भगवान कल्पी अपने पिता विष्णु को अश्वमेघ करने के लिए इच्छा को देकर को नगरी सुना दिया इस प्रकार से सारे विधान के अनुसार से प्रदान हुआ आज आप हम सबको उन्होंने वीडियो को आगे करते हुए दिखाया आज कल आपको और आगे की कथा जो करती हूँ कल की गंगा को गंगा को प्रणाम करें अपने पाप से मुक्ति पाएँ और इस कली के अवतार की महिमा का वर्णन जो किया है वेदों में प्राणों में शास्त्रों में उनकी महिमा जाने और उनके अवतार की अपने पापों से मुक्ति पा सकें उन कल की